حياكم الله يا شباب اليوم نكمل معكم الوورك ثرو في Drake's Deception Uncharted طبعا انا اقلبها يعني ابدا بالجزء ثم ابدا بالاسم ال series كامل يعني عشان احس انه يعني افضل بسم الله ذي سيتادال والله ما ادري اسمه المهم ان الحين احنا في سوريا ونشوف ايش اللي بيصير يعني اوكي في كلمات يعني معقوله ممنوع التسلق على الآثار ايش الآثار السياحة السعر الايش We're not getting in through here. اليذاكر ممكن اسم المحل او المكان لكن ممتاز زين انهم يعني معلش مو يكتب لك خرج آه، خرج Up this way. فلسفه You check it out. I'll wait here. معلش انا ما احب يا اخي قد فلسفه عنصريه Come on up, Sully. It's clear. مسوي في امها معليش استغفر الله معليش معليش معليش نسيت نفسي معليش يعني خلينا حق يعني يبدي يتفلسف يطلع كلام مدري وش قاعد يقول ثم يقول هذا عربي يعني معليش ايش هذا بالله ايش اللي وش يقول اخوه هذا وش وش ذي الكلمه ايش معناته انا ما اعرف وش طيب الحين انا كبت عمري لا اوكي اوكي الظاهر في حاجه اوكي في كنزة الله اني قاعد اوكي حلو لان تذكرت ان في شيء على جنب فقلت خلينا ناخذه ليش لا الباب خلنا نفتح hey, help me with this door whoa okay. whoa whoa آه. we don't know what's on the other side of that door اها صح ذكي آه، ذكي good point كفو يا صديقي كفو انت اذكى من نيثن نيثن يحب آه، المشاكل انك مشاكس I'll climb up and around. I'll let you in if it's safe. All right. Whoa! You okay? Yeah. Close though. That was close. اديله واحد يا ابويا weiß nicht vor hierher. Okay. Ah, shit. Already? Yeah, neat. Ah. Just what I needed. Oh. حلو. Oh, الأولى. Didn't say this. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تكفى لا تشوفني شافني صح المهم ما علينا محا اطلقوا بس يقول اصلا بيذبحني اوكي اديله واحد يا ابويا طلع هذا ايوه ايوه من وين طلع ذا؟ نو نو نو يا قوي يا ابو داحم اوكي خلاص Come on. It's clear. The hell you been doing? Uh, the usual. يب نذبحهم نلعب معهم يعني ما في شيء جديد كالعادة اوكي في كنزة فوق نسيناها ما همنا اهم شيء نفتح الباب نفتح الباب يا ابوي on, مدير اديله واحد يقول Come on, this way. over here. All right, back up. اوه كنزة شوف وين بدانا والله قنصنا قنصة جامدة يا عيال ما عليه ما عليه اوكي ما في الا كنزة واحدة الظاهر آه قبل ما نطيح oh okay لا لازم ممكن Lower me down. كيف يا صديق روح يا بطل Anything down there? Uh, give me a sec. I'll check oh, it out. حلو. يعني لو طبيت يعني فقدت الحياة في واحد في واحد اوكي لقينا كنزة وذبحناهم لكن وين نروح الان؟ أو اوكي يا اخي والله في اشياء كثيرة اذا تذكرتها احس اني غبي يا اخي والله غبي يعني واضحه قدامي باك اب I'll shoot the اوكي دقيقه يا صدي دقيقه يا صدي والله يعني شوي شوي يا اخي استنى استنى اصبر ومفتاح الفرج فرج ah, Come on. Sully, help me out. كفو. بعدي. place is crawling with agents. Chloe and Cutter could be in real trouble. Mm-hmm. Where the hell could they be? ما بعرفش يا باشا. اه اوكي في كنز الظاهر في هذا المكان. لا ما في. دقيقة. يمكن اتذكر غلط. اذكر في حاجة ما ادري في مكان ما يمديك تروح ذا اوكي اوه وات ذا هيل you in France. We're rescuing you? From what? Uh, we thought you were captured. Or oh, worse. Wait, why? <laughs> Uh, well, uh, Talbot ambushed us at the chateau. It was a trap. Yeah, we figured they must have followed you, too. Well, yeah, they're definitely here. <laughs> yeah, no kidding. So we might want to think about keeping it down a little. Uh, what happened to you two? We've been trying to reach you for over 24 hours. Oh, right, I need to top up my minutes. You're using a prepaid phone? Mate, those contracts are a complete <laughs> rip-off. yeah. What? Mine's broken. Again? Look, just forget all that. You'll never guess what we've discovered. I've got it all in here. <laughs> Not only did Elizabeth's spy network stretch all the way over here, but they were all part of some sort of hermetic secret society. The British Occult Secret Service, the School of Night, the Hellfire Club, the Order of the Golden Dawn, they're all connected. So John D. And Francis Walsingham and Walter Raleigh and even your mate Drake, they were all in on it. But for them, it was all about the power. Controlling their enemies through espionage, deception, fear. Hey, guys... Wait, wait, wait, mm-hmm. wait, wait, wait. So Marlowe and her crew... Are the same secret order 400 years on. We cut to the goddamn chase, please? Yeah, we really need to keep moving. Sure, sure. Here, look. Quod est superius. Est secret quod est inferius. As above, so below. That's the key to all of this. We need to get to the highest point of this castle. <laughs> Thus, the stairs. Well done. Well done, my bro. My brother. We should be able to find our way into the crypts with this clue. Mm -hmm. The entrance has got to be hidden here someplace. There, that's the highest tower. Okay, so we just need to make our way Look across... Out. Oh, shit. Bollocks. Get down. Now what? All right, the only way to the tower is through them. Great. Whatever happened to that sneak-in, sneak-out plan? You what? We can't quit now. Yeah, not when we're so close. Come on, we'll find a way around them. <laughs> They're here. Hopefully. We just have to find them. Just wait till they get their hands on Cutter. <laughs> what about the other two? Now uh, they're done. changed. السلاح يا ابويا There's an entrance at the base of the tower. Well, let's head to the top and see what we've got. يعجبني في الشريط انه يمديك تخلص المراحل بسرعة لكن بنفس الوقت طويلة القصة أطول من الجزء الثاني يعني أتوقع إحساس كذا تشارلي give me a hand with this ممكن أكون غلطان لأن والله definitely الجان فاير مره يعني عادي ما هو بصعب يعني normal في الجزء الثاني كان جدا صعب يعني يبي تفكير ويبي له صبر ويبي له شويه استراتيجيه لكن شريط هذا لا والله في فرق كبير كبير مرة يعني ممكن أصعب شوية من الجزء الأول وأسهل من الجزء الثاني يعني definitely اوكي خلينا نرجع فوق لان معلش في كنزة على جنب ولا حاجة اوكي كده اطق نفسي انا اوكي حلو حلو حلو المفروض اني ابدل المسدس اللي معي ابو كلب معلش يعني معلش يا شباب لكن هذا اللي قاعد يصير ام معد طقه يا اخي طقه طقه طيب اوه حلو اوكي والله انت محظوظ يا نيت صراحة معليش نيت انت مشكلة إيه. هلا هلا بالعيال هلا بالعيال كذا تو جبت نفس العيد <coughs> طويل فكان بيجيب فيني العيد شوية شوية ما عليه ما عليه يا عيال يمديك حلو اخي فوق يا دنيت نيت إيه، حرام عليك يا نيت شفتي عيال الاستعجال مو كويس والله يعني اللعبة هذه يبيلها صبر صبر جدا يعني آه، كل الأجزاء طبعا مو بجزء واحد يبي شوية صبر وتكتيك ويبي شوية يعني شوية حلاوة رغبنا ان شخصين مو بواحد يعني مو بشخص آه، واحد يصدقني او يصدق علي لا يا نيت كيف يا عيال انا تو جنب جنبه بالتمام اوكي اوكي خلينا نعيد معلش يا عيال اعتذر لعب ال noob هذا انا اعتذر اعتذر مرة كثير صبر حلو اه فوق ولا تحت فوق ضرني فوق يمشوا معي بس دا يعني في نفس الوقت يعني يقولوا لي وين اروح في نفس الوقت والله جد يقولوا لي اعطوني اتجاهات بعض يعني فرحان اكون غبي انا اوكي باقي واحد ما ذبحت خلاص مات الحمد لله اخيرا ايوه في ذي لا لا لا لا لا لا إيه، اعطني مسدس الثاني لان هذا خرا معليش معليش بعد سب والله بديت انسى نفسي يا عيال معليش طيب وين نروح oh, يبون يطلعون فوق يا أبطال امشوا امشوا امشوا ماني عارف ليش أصلا صابرين Up this way, come on. اوكي واضح انه بق اللي تو 100% Up here. Hey, keep us covered, all right? Yeah, we'll just hurry it up, lads, okay? Yeah, we're sitting ducks out here. انت ما يمديك تتسلق فخليك محترم <laughs> Aye, here. You see? As above, so below. we're definitely in the right spot. Yeah, yeah, but the right spot for what? Well, the Crusaders would have hidden the entrance to the crypt somewhere in plain sight. Wait a sec. Yeah, look. That same symbol appears on Drake's map, right next to this. Of course, Ursa Minor, the North Star. The one fixed point in the night sky. So if we follow that down to the castle... What do you bet it points right to our hidden entrance? Can I see that? Yeah, yeah. I want it back, though. <laughs> it's okay. Yeah, but similar. Okay. Use the scope, mate. I will, I will. Uh, if you're not going to use the scope, give it back. I'll find no, no, it. I'm, I'm, I'm going to use it. Yeah. I found it. Mm -hmm. All right, now let's see if we can find that entrance. Should be directly below the North Star. There it is. Well, that's hidden in plain sight, all right. Um, guys! Yeah, just a minute. It can't be that simple, can it? Nate! Oh. RPG. Look out! Get down! Get down! Get the hell out of here! Run for it! Come on, you guys! Hurry it up! Jesus! What the hell's wrong with these guys? They're destroying this place! We can zip line across! Not while They're firing at us! We can't! الواحد يصبر Incoming! هيد Not شوت gonna be anything left of this damn thing by the time they're through. اوكي باقي واحد These guys تحت don't give up. guys, come on. Come on, we gotta move now. Ready? اي يلا Go! Right! It's all clear! Come on! Come on, Nate, come on! تعال نظام ار بي جي يا رجال. Run! Come on, go, go! ما عليه ما عليه يمدي يمدي وريهم وريهم الحين يلا يلا يا بطل خلنا نذبحهم Where are they? Hey, hey! Down here! You guys okay? Yeah. Yeah, we'll find a way around to meet up with you. Watch out. أوه. Crap! Hey, Nate, look. They just came It's the across the tower. wall. What about Sully and Chloe? Find them. They're fine. Look, look, look, look, look. It's right there. We've got to check it out. No, I don't think that's a very end he's gone. <laughs> Great. Better do this quietly. No, Stay we together. can't. Hunt them down. <laughs> اه هذا اخوي معليش كانهم بعيدين ف من الصعب اني اقدر اصوب عليهم او حاجه Oh shit. والله واجدين لا لا لا لا لا لا لا لا نو نو نو كانت عندي دقيقة اذكر لا لا لا دقيقة دقيقة حلو حلو حلو خلينا نعيد الحين يا عيال نشوف Hurry, do this quietly. Stay together. Hunt them down. <laughs> كان annoying فالله يعينه ما ادري كيف بطلع بس ما عليه ما عليه او قدر الامكان انقص <coughs> عددهم عشان يعني يكون امرنا سهل اتمنى انه ما يلاحظني شافني شافني صح؟ اوكي حلو ما شافني او يعني لاحظتني هو بس انه ما شافني مية بالمية تكفى لانه لازم يخرب علي شيء